Eu tenho que Nascer aqui à beira da estrada, passam aqui os carros e depois mato. por aqui celular. estou. Já estás pronto? Já. Eu vou ver. Já estás arranjado. Não, está ao contrário. Está <laughs> ao contrário. Está ao contrário. É, como sempre. Ah, pois. Não te...

isso aí, velho. Mas já estão. Faltou os teus. É, que é o fundão, João Marlene. <laughs> Tá bom. Está. Tá. tá. Vamos agora o outro. Ali. O outro, né? Não, não regamos primeiro esta. Depois vamos à outra. Sim ou não? Sim. Vai lá. Agora não é por aqui, pá. Estás-me a embaralhar. Como ah, é que esta mulher vai ficar tanta energia, pá? É, os cozidos à portuguesa. É. é. Uma vaca. Já não há mais. Sim. Já está chegado. Esta já é deu neste, Pereira, este ano. Mas é roubei-las. Eles, os gajos vêm aí e comem ai a gente até carrega e os outros até tá comem. Pronto, agora já está, minha linda. Já chega. Amanhã mais. Opa, ah, estás aqui. Olha aí. Ei. Um gafanhoto. Não era. Vou, o que é que estás a escrever? Um, sábado, a 20 e tal, de 2018, 5 mil metros. Agora vou pôr o tempo. Há quanto tempo é que fazes essa escrita? Desde que a avó começou a correr. Tenho o currículo todo feito dela. Todas as medalhas, taças, troféus tem tudo apontado, tem um currículo dela completo, desde que ela começou, desde a primeira prova. Este ano ela vai a algum campeonato? Hum? Este ano ela vai a algum campeonato? Vai ao Campeonato do Mundo de Espanha, mas ela parece que este ano não está com muita vontade. É em Málaga. Não sei qual é o motivo, mas não. Mas ela ainda vai se ela deixar correr é um problema. <laughs> Eh, enquanto correr, não é? Mantém-se naquela atividade que é mais jovem, ela com 78 anos é mais jovem, é tua avó. Maneiras que é assim. Ela faz mandar todos os dias, uma hora e tal. É, é enquanto ela corre na justiça, eu vou andar. É. E sinto-me bem. Tenho 84 anos, não é? maneiras que é assim. Vamos lá ver se ela vai. que ela tem ido a todos os campeonatos do mundo. Basta-se dizer que ela é dos campeonatos do mundo e da Europa tem 35 medalhas de ouro, 28 de prata e 3 de bronze. É uma atleta e é a atleta mais medalhada mundialmente. É tua avó. Campeonatos do mundo e da Europa tem todos os recordes. Recordes de 10 mil metros, 5 mil metros, 1500 metros, cross, tem recordes de tudo. Isso é, é recordista nacional e mundial e europeu. É uma boa atleta, que eu gosto, que ela corra <laughs> e faz mandar, <laughs> que eu ainda amo por causa dela. A cozinha. Вот, а. Cinco minutos. 5 uh, uh, cinco minutos. Cinco minutos. Está bom assim? Está, ótimo. Oi, tão bonitinho. É, pontos. Cinco minutos. Era bom que todos, o, todos os casais fossem assim uns para os outros. É assim como? Umas vezes mais queridinhos. alturas que o senhor Januarinho está assim mais, coisa, mais calmozinho, outras vezes está muito rabugento, chateia-me o juízo e eu às vezes também chateia um bocadinho, mas é, é, é, é assim muito. bem, deixa-o é ser assim como é. E já que está, deixa estar também já há pior. É o meu pai. Porque às vezes ele também é rabugento, mas é querido. E eu às vezes digo, é o meu pai, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, o meu namorado, o meu filho, mas às vezes também sou um bocadinho mentirosa, porque ele havia de ser um bocadinho mais. um filho mais obediente. <laughs> a tua capacidade de, de correr é fantástica. Eu como homem é que sei, e como teu marido, sei o valor que tu tens. Por isso, tudo quanto está aqui, está tudo registado no teu currículo. Está tudo, tudo registado não há, um, não há uma prova, isto são tudo provas que eu já fiz. É já fiz sei lá quantas é, provas. Cada troféu deste é uma corrida que tu fizeste. E tu quando chego, tu apontas logo os meus tempos e depois ralhas comigo. Não te esqueças de pôr, de pôr o, o, relógio, de pôr a, trabalhar. relógio a trabalhar. Marca os, marca os, os, os, os eu ponho, só quando chego já vem um, vem outro, vem outro. Mas estou lá eu. Mas assim, eu já não chega. me lembro que tanto fiz, às vezes até pergunto. Estou lá eu, quando ela chega, marcasse o tempo. Ai, esqueci-me do relógio. Não faz mal que apontei. uh, <laughs> não há nenhuma atleta no país, no país, mesmo atualmente, não há nenhuma atleta que tenha a riqueza que ela tem aqui. Isto é digno até as crianças virem ver era digno de alguém que ficasse com isto. Eu gostava, pronto, não sei, daqui a amanhã, já cá não estou, nem nela, Não sou capaz de falar. Podes não estar presente, mas está, na, na, Exatamente. está com eles, não? É? Com os meus netos conservassem isto. Pronto, é assim, eu também queria dizer uma coisa, que há aqui taças muito grandes e muito bonitas e muito valiosas, mas às vezes não são as coisas mais valiosas que eu tenho no meu coração. E há de um velhinho, há de uma coisa, há da minha netinha que está ali, que eu ainda numa... Ali daqui, agora fiquei, que eu às vezes nem tenho tempo para vir aqui que é da minha íris, que me deu um, um raminho de flores e está ali. E meu netinho também me deu um amor perfeito, está ali. Esta é da minha neta, que como se a avó. Filho, acabei de dizer. Mas tu, tu disseste que este ano não querias fazer o campeonato da Espanha. Opa. Mas isso significa que não vais voltar a fazer mais nenhum campeonato? Pronto, é assim. Uh, tem-se passado coisas eh, e eu depois também quando vou, vou com o coração, embora deixe tudo orientado e tudo preparadinho, é, é comidinha, é os saquinhos com a pescadinha, com o peixinho, tudo, tudo, tudo, orientado e mesmo lá estou sempre a ligar e o, o avô a ligar para mim e eu a ligar para o avô e sempre, uh, mas vou sempre, como agora houve certas coisas, eu parece que já não tenho tanta vontade de, de, de, de ir porque depois vou com o coração nas mãos. Mas há a dizer, nem que seja a última vez. E depois ficas cá? cá com os meus netos e com a minha filha. São muito queridos. Oh, mas ela, coitadinha, também vai embora. A tua neta Até, então, mas a tem minha a neta, vidinha deles. Está e... toda a hora, tenho telefone, tenho tudo, eles vêm logo. Ai, tá linda. Ah! Tá Lindo. Uh!